እስቲ መርቋቸው ከአይንና ሲያውጣቸው ከእልልታው ጋራ ማሻላ በሏቸው አጣምሮ ያስልቃቸው ለፍሬ አብቃቸው ሙሃባ ባይስጣቸው ባረከል ባረከላ ባረከላ በሏት እስቲ ባረከላ በሏት ባረከላ የዓለም ያርግላችሁ የደስታ የተድላ ቤቱን ፍቅር ይምላ ተሳስባችሁ ኑሩ በኢማ ከለላ በመዋደድ ጥላ ዘመናት ይሻገር ማገሩ ማይላላ አዎ ኢንሻአላ ምሳሌ አድርገው ትዳራችሁ ይጽና I'm Alfoda na